Ողջույն սիրելի հետևորդներ։ Հիշում եք ես հողակտորը, որ վար էինք անում։ Այսօր արդեն կարմիր ավազ ենք շախտալիս հողի մեջ, որպես խարնորդ, որ հողը համ պխրուն լինի, համ խոնավություն պահի։ Հողը լավ հող է, սև հող է, քար չկա, լավն է, բայց կպչունություն ունի հողը։ Դրա համար կարմիր ավազով հնարավորություն ենք տալի, որ հողը կպչունություն չունենա, փխրուն լինի, որ արմատները կարողանան լավ զարգանան հողը ինչից է արմատները որ չեն զարգանում, երբ որ հողը պնդանում է, քարանում է հողը։ Արմատները չեն կարող զարգանալ։ Իսկ կարմիր ավազը տալիս է մեզ այդ հնարավորությունը, որ հողին փխրուն է պահում։ Նաև խոնավ։ Հետո նաև ասեմ որպես ֆիլտր է աշխատում հողի համար կարմիր ավազը։ Իմ սիրելի հետևորդներ, այս ամբողջը պետքա լցնենք։ Այսեք այսքանը լցրել ենք, կարելի ասել կեսը։ Մնացել է դիմացի հատվածը, Էդ էլ լցնենք ու պետք է արդեն ֆրեզ անենք։ Հողը աղանք, ասենց ասած տեխնիկա կա հատուկ, որ ինքը ֆրեզ է անում։ Ինչ թվում է բոլորդ էլ գիտեք։ Ֆրեզից հետո նոր արդեն անցնելու ենք տնկիներին։ Գիտեք, տնկելու ենք ամփուշ մոշ, մալինա, սմարոդինա, տարբեր տեսակի, տարբեր գույների Մոշտել են լինելու տարբեր տեսակի, բայց հիմնական մոշը լինելու է տրայանայա կարոնան։ Իրեք տեսակի մոշերել են լինելու, բայց փորձած շրջան են լինելու մոշերը։ Նավախո է լինելու, ու ճիշտ ասած այն երկուսի անունը չեմ հիշում։ Ես անպայման տնկելու օրը կշեշտեմ այն երկու սորտերի անունները ինչ անուններ ունեն։ Մի փորձաշրջան ենք անելու, տեսնենք, մեր մոտ եթե իրանք լավը զգան, արդարացնեն իրանց, կշատացնենք, որովհետև իրանց մեջ մի հատիկ սորտ կա, որ վաղահասա։ Իսկ այն երկուսը տրայնակարոնայի նույն ժամանակը հատվածում են լինում։ Պրոստը համերի տարբերություն կա, զուտ դա է իմաստը փորձաշրջանի։ Հետարքիրա փորձենք, տեսնենք ուրիշ սորտերը ինչ ձև են զարգանում մեր մոտ, մեր կլիմայում։ Այսքանով վերջ սիրելի հետևորդներ։ Այս տեսա հոլովակը շատ կարճ էր, ճիշտ ասած, բայց կարևոր ինֆորմացիայով էր։ Ստեսյուն։